Емі, дағым не болуп кетти эмне эмне шолықты эми дагы не болду Әтші, эмне болду бүгүн түшүмдө мені сенден бір жаш сулуу акчасы көп бір жигит тартып кет ушул да эми ыйлай турган нәрсе да ушуга дагы бұл эми түш деген түлкінің богу да ой тамаша ой тамаша өлі өтіп ғой жөн сөйлеп айттыңыз мал жұмысшының қылдай істеп